يلا يا مشاهدين يلا يلا معتاد يلا دينو خلينا الله يرحمه ويتقبلك من الشهداء ان شاء الله يلا يلا يلا يا شباب بدنا نقل مره يا شباب يلا يا الله استشهد ابني عندنا المو احسن من اهل الحلب الله يتقبله في سبيل الله نصرة لاخوتنا بحلب وظاهرة طلعنا سلية طبعا انا مسلح بس ابني ما مسلح طلعت مظاهرة سلمية نصرة لاخوتنا في حلب وقصفونا بالهاوي الله يتقبلهم الشهداء ان شاء الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله الشارك حبيب الله